ассалому алайкум азиз дӯстлар ассалому алайкум ҷигарларим барчангизга омад тилайман албатта ва ниҳоят мана 21 розыгрышимиздин яъни финалгаям йетиб келдик бугун кечки пайт яъни московский времяси билан 21:00 финалimiz bo'lib o'tadi video davomida 22 o'yinimiz hozirgi biletlar ro'yxati bilan tanishib chiqasizlar barchangizga chin yurakdan omad tilayman kattadan katta rahmat kimdir qo'llab quvvatlab turib meni shu qo'llab quvvatlab turdingizlar kattadan katta rahmat bitta bitta like bosing bexabar do'stlarga borsin biletlari bilan tanishib chiqsin albatta pastga zamon proning nimasini silkasini qo'yib qo'yamiz kiringizlar yangi ochgan kanalimiz ya'ni ikkinchisi bo'ladi unda prizlar ro'yxati chiqadi xudo xohlasa finalimiz 21:00 da hammangizni kutaman jigalarim faqat qo'llab quvvatlab turasizlar finalda hamma kasakangizlar chotka qilib turib o'yinni o'tkazamiz assalomu alaykum do'ston aziz ina dardavomi video bozi бисуду ro'yxati biletosh qati polni shinos meshen bozi xudo xohat finalash hamin ruz shab xudo xohat мешавад па московски времияш хати 21:00 сар мешавад ҳамотона ждат мекунем биён якта якта лайка мезанен бехабар дӯсту хабардор шавад ҳамотона бурдбори мехоҳам ҳаминҷа официалия э, силкаи канали дуюм яъне замонпуро ба мемонам призо рӯйхати призо ҳамон канал ба мебурояд ҳамотона бурдбори мехоҳам дар давоми видео рӯйхати билето хати шинос мешавед ҳамаи зиёматлиман ҷигарлар қоллаб қуватлашта тохта мангизар мен фақат сизлар биланман ӯлемен сизлар тоҷик узбек лақай ҷигаро ҳама садай якум призёвон брат туркманистон тоҷик узбек ба пеш мошинчаву катеш салом калхозобод салу мелинобод хатлон ҷунам зурай ҷанги боту курай замон пурро боту кукара кукукуку мерседесу опел сегерету бепел оптимаву бмв тайотаи сервер container Ai man bilet harida Gaştay cu çaçarida Mini final haruzas Suma bigi bakuza Sabr bikun hamesha Kora hamaş satmesha Patiska kun like нигарои шайхзамон дастгири мабошед гар пеши шумо ҳамаи сад бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бират омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунем фақат канали замонроро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигарод Estamos prorrogando